校の連中に絡まれてやられる大丈夫えああ大丈夫 Cosas de h 片目開けられなくてうまく絡まれたんじゃなかったのかマックスターで Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Me gustaría de. Ahora sí viene lo chido. Ya, ¿y qué? 失礼ニュンタルステンドもしかしてアハレンさん目薬が怖いのか近づけてギリギリのところで刺す赤いだければ早く ごめん。It's okay. 取れた。え、なんだってっと、恥ずかしい。あ、お礼がしたい。大丈夫だよ。 <laughs> 目にゴミが入ったみたい。Unos momentos después. 目薬すあのそろそろ勘弁してください